Тетяна вчора робила бріджі між е, між виступами. Я теж зараз е, е спробую зробити брідж, е, оскільки і Євгенія говорила про послуги і сервіси бібліотеки, і, власне, е, Манабат Ейпріл із бібліотеки Назарбаєв університету теж буде говорити про послуги їхньої бібліотеки, але саме про електронні послуги. І дуже важливий. Акцент, звісно, що всі ми, коли надаємо послуги своїм користувачам, дуже зацікавлені в тому, щоб вони були задоволені тим, як ми надаємо ці послуги. власне, про вимірювання задоволеності користувачів у віртуальному середовищі і буде нам розповідати Ейпріл. Прошу до слова. Здравствуйте. Hello. okay, let me share my screen. Yeah. So, spasibable Shoy. <laughs> okay, so let me start my presentation. Okay, so thank you for um, organizing this event. My topic is about how's our library e-services measuring user satisfaction in the virtual environment. Большое, большое спасибо за приглашение, большое спасибо за э, внимание к моему докладу. Э, я буду рассказывать, э, как наша библиотека измеряет удовлетворенность э, пользователей нашими сервисами в виртуальном пространстве. Our talking points would be um, the service quality in libraries, customer satisfaction, the quality of service by SpringShare, and then objectives, methodology, results and discussion, and conclusion. План uh, презентации введения, э, э, э, обзор качества сервиса библиотека, библиотеках, как измеряется удовлетворенность наших пользователей, как используется SpringShare для того, чтобы оцифровать эту удовлетворенность наших пользователей, а также я расскажу о целях, методологии и результатах своего исследования. So in the introduction, we need to make sure that we um, gauge the user satisfaction, especially during the um, delivery of service in the online environment. В основе измерения удовлетворенности наших пользователей – это необходимость проверить, правильно ли и качественно ли мы предоставляем онлайн, онлайн ресурсы в своих библиотеках. So uh, with the majority of library services going virtual, especially during the pandemic, it became even more challenging for libraries to determine if we meet the user satisfaction. Э, так как в связи с пандемией большинство э, библиотек стали оказывать виртуальные услуги, удаленные, по удаленному доступу, становится еще более важным определить, а э, удовлетворяют ли наши услуги желания наших пользователей. So service quality is defined as the overall evaluation of specific service that results from comparing the performance of, of the expectation and the outcome or the performance of the delivery of service. Э, определение, одно из определений э, качества обслуживания в библиотеках. Э, общая оценка конкретной услуги, которая происходит от сравнения эффективности компании с, по сравнению с общим ожиданием, как конкуренты в этой же отрасли должны оказывать услуги. So if you have a good or superb service quality, it means that you can be successful if not uh, surviving in the industry. Э, если ваши пользователи удовлетворены вашими услугами, значит, вы работаете на уровне или даже лучше других в вашем же секторе. So when we talk about service um, quality, we also talk about consumer satisfaction. Э, когда мы говорим об удовлетворенности пользователей, мы имеем в виду э, выполнение ожиданий потребителя э, который, который оценивает нас по ответу на то, как мы предоставили продукт или услугу. So customer satisfaction is the degree to which customer expectation is being met or exceeded. Э, таким образом, э, удовлетворенность наших пользователей – это насколько ему нравится наша услуга или продукт, который мы предоставляем. So in the simplest sense, customer satisfaction is based on the perception, expectation, and evaluation of the service. Э, в самом простом варианте удовлетворение э, наших пользователей обозначает э, удовлетворение их ожиданий, надежд и возможностей, которые они на нас возлагают. So service quality and customer satisfaction always go together. Э, говоря о качестве предоставления услуг, нужно говорить, что э, качество услуги э, должно оцениваться как продолжение удовлетворения пользователя. The measure of service quality differs from one person to another because they have different backgrounds, beliefs, and experiences. Э, Ну и ес- естественно, что э, у каждого э, пользователя услуг существует разрыв между ожиданиями и тем, э, насколько удовлетворен ты услугой, в зависимости от э, бэк- своего бэкграунда, от э, личного опыта. So this is the primary reason why some organizations conduct user needs assessment as well as user evaluation before and after the performance of the service. Таким образом, для того, чтобы понять уровень удовлетворенности э, потребителя, нужно замерить э, его реакцию до, его отношение к нам до и после оказания услуги. Satisfaction of the users will always result to the quality of library service and also the patronage or loyalty of the users to the library. удовлетворенность э, пользователей всегда э, будет продолжаться э, репутацией и доверием, которое пользователь будет оказывать в библиотеке. So um, for the library, for Nazarbayev University Library, we use the quality of service lib answers by uh, SpringShare. Мы используем как метрику для изучения качества услуги, мы используем метрику SpringShare 2021 года. So this assess the quality of service provided by the library through the chats or the tickets. Through through the ch chats? Chat, chat. Ага. Это э, позволяет определить уровень э, удовлетворенности через, э, через чат либансера и через, э, и через э, запросы. So this includes analyzing uh, dissatisfied emails or uh, dissatisfied fa- uh, patrons uh, patrons and to capture the staff output. помощь библиотекарей оценивается по количеству уменьшения неудовлетворенных запросов, э, удовлетворения э, потребностей тех, кто создает коллекции для библиотеки и э, для оценки деятельности сотрудников. Since we cannot always see our clients, that's why we need to measure the quality of service we provide in the uh, digital environment. Э, Так как библиотекари оказывают услуги, то мы должны все время э, проверять, насколько, как- как- какой уровень сервиса мы оказываем, особенно э, в цифровом виде. Okay, so we use the quality of service. We send an automatic email to at least 25% of the closed transaction every day. Э, э, для того, чтобы получить э, ответ от наших слушателей, библиотека нашего университета посылает опрос, по крайней мере, тем 25 запросам, которые были удовлетворены ежедневно. So this will help us to determine the, the service quality that we provide to our clients. Это, э, э, с этой метрикой э, библиотеки будет, э, э, э, библиотека сможет лучше э, оказывать свои услуги и, главное, оценивать свою эффективность. So uh, given that the objective of my study is to determine the satisfaction of users from spring 2021 to spring 2022 semester. Э, цели мои, э, моего исследования – это определить э, степень удовлетворенности пользователей виртуальными услугами библиотеки университета Назарбаева в период весна 21, весна 22. We also uh, wanted to examine the various metrics, which includes a uh, number of interactions, the number of time consumed, both in synchronous and asynchronous service. Также цель моего исследования – это измерить, сколько времени и какое количество отзывов, откликов и запроса было удовлетворено через синхронные или несинхронные услуги. And also to explore the feedback from the users uh, to determine the overall effectiveness of the service. И э, э последняя цель – это узнать, э, получить обратную связь от пользователей, чтобы определить, насколько они в общем удовлетворены деятельностью библиотеки в виртуальном пространстве. So our methodology includes descriptive approach and we gather the uh, information or the data from the quality of service lib answers. Методология включает описательный подход и используются данные, которые собираются через Lead Answers опросник с марта 21 по июнь 22 года shows the metrics that we also check are the turnaround time, number of interactions, number of replies, and the ratings. Э, метрики, которые мы рассматриваем, это э, э, скорость отклика, количество контактов, количество ответов, продолжительность каждой транзакции и рейтинги. Yeah. And we also include the feedback and we provide a data visualization uh, tool using uh, Buoyant tools to provide a, a visual representation of the feedback. Э, Обратная связь э, была визуализирована специальным э, программным обеспечением Voyant Tools, который позволяет э, измерять э, ответы. Okay, so for the results and discussion, we gathered 3,534 email transactions and 1,732 chat transactions. Э, Результаты с марта 21 по июнь 22 библиотека университета Назарбаева получила 3534 запроса и э, а, э, сделала, провела 1132 транзакции. So here are the metrics. When we say turnaround time, it is the responsiveness of the service. So based on our um, analysis, um, most of the tickets are um, responded within an hour. По, наш- по, да- по данным исследования, большинство запросов в нашу библиотеку, 58%, были удовлетворены в течение одного часа. Yeah, so that means that we try to respond the tick or to get um to handle the ticket or to handle the transaction within an hour. То есть э, это обозначает, что в час мы обрабатываем 2045 запросов. That means that we do not want our um, users to keep them waiting even in online um, setup. Э, получается, что даже онлайн мы удовлетворяем большую часть наших, э, э, наших виртуальных посетителей. Okay. The next one is the number of uh, time before we close the ticket. Следующая метрика – это промежуток времени, когда мы заканчиваем удовлетворение запроса, оформление запроса. Yeah. That means that um, mo- uh, most of our tickets were closed in less than an hour or one hour. Э, 43% запросов э, было закрыто, полностью оформлено в течение часа. So that also includes um, checking whether the operator or the librarian is capable of answering the tickets within an hour. То есть это обозначает, э, кто как э, качественно отвечает на запрос, оператор или библиотекарь. То есть это все делается в течение часа. So the, in the simplest sense, we do not um, make uh, the users wait to get the answer. So we try to answer it as soon as possible. Э, поэтому мы не тратим много, судя по отзывам uh, читательского времени, мы стараемся отвечать, удовлетворять их запросы как можно быстрее. Okay. With regards to the ticket turnaround before the number of interactions, how many um, exchange of emails, um, it seems like we already have less than exchange of emails, like less than one uh, interaction for all the tickets. Э, э, Это следующая метрика, это в- время, сколько мы, э, в зави- э, сколько мы, запро- э, сколько мы удовлетворяем запросов в течение одной минуты и сколько за- э, делается онлайн запросов. Okay, so that means that when we res- when we when we receive the the question, one answer or one interaction is enough for for the user. Э, Проще говоря, э, достаточно одного обмена электронной почтой с э, пользователем, чтобы решились его вопросы. So also, uh, the number of reply replies that means that most of our um, transactions were also closed in one single response from the operator. Получается, 77% запросов, которые, у нас, которые к нам были от пользователей, были решены за, один, за, один, за одно электронное письмо. This further signifies that in one way or another, those one-time responses seems to be sufficient to satisfy the patron's query. Э, так или иначе, эти цифры говорят о том, что мы более-менее стараемся удовлетворять все запросы наших посетителей вовремя. With regards to the ticket ratings or the email ratings, you can see that we uh, most of our transactions rated excellent, which is 555 uh, transactions. 55% запросов по электронной почте были удовлетворены целиком. Okay, This denotes that the patrons were satisfied with the virtual responses and the overall service that they received from the library. Это означает, что э, от- от- сотрудники, ответственные за создание коллекции, должны быть удовлетворены тем, что мы а, оказываем быстрый сервис нашим, быстрые услуги нашим пользователям. Okay, so let's go with the chat or the synchronous transaction. And based on our uh, metrics, uh, we, as I mentioned, time is of the essence with regards to the library chat service. Э, с- э, с- э, по- Посмотрим на метрику время ожидания каждого запроса, ответа на каждый запрос. So based on this metrics, uh, most of the transactions or 94%, uh, it seems like our chat turnaround time, we get it within 15 seconds. Э, 94% сообщений в чате э, были решены, были, на них было э, ответ в течение 15 секунд. So this further signifies that the operators treat, treat each other or treat each transactions as urgent and ensure that the chat has been handled as quickly as possible. Это говорит о том, что наш чат внутренне используется эффективно, и мы сразу же э, удовлетворяем потребности наших э, пользователей. So aside from that, we also take note of the number of minutes, how long, how long is the chat. So usually our chat would fall from 5 to 10 minutes. Э, мы еще обратили внимание, что 31% наших чатов, наших переговоров с пользователями занимает от 5 до 10 минут. So that means that within 5 to 10 minutes, we can answer, we can uh, satisfy the question of the user. Это значит, что в течение 50 минут мы можем полностью удовлетворить запросы наших посетителей. Okay. So uh, for the chat ratings, uh, most of our transaction rated excellent. Э, В, в отношении качества э, наших, э, нашей переписки с- э, в основном отлично. So um, given that uh, way, uh, with regards to the feedback, which is the um, the comments that we receive from the uh, the users, as you can see on this word cloud, they they can say that we are very uh, they are very satisfied with the service. Вот такой слайд показывает э, э, коллективный ответ на наши запросы. То есть в основном мы оказываем эффективные услуги очень быстро. So you, you can see the word think, service, response, response and fast as part of the word cloud. Мы видим самые главные слова «спасибо», «услуга», «быстро» и «библиотека». For the chat, they can say that our chat is helpful, and they also think and they said that um, we have excellent and quick response. В отношении э, качества нашего чата самое главное слово, которое используется, это э, с- э, «спасибо» и «полезно». The same with the tickets. So here are some of the frequent words that they use to express their satisfaction with the service. Э, а это показывает, этот слайд показывает самые э, э, слова, которые чаще всего характеризуют нашу работу. Библиотека, услуга, сотрудники, хорошие, удовлетворены, отлично, спасибо, спасибо, быстро. And also for the chat, they said that we are also quick, fast and helpful. И очень часто употребляются слова быстро, полезно и оперативно. Another representation, they also said that that they are thankful for the service and we are also fast and efficient. И в отношении э, о- ответов чаще всего употребляется спасибо, быстро, услуга. And also for the chat, and most of them says that we are helpful with the service. Э, В отношении пользователей чатов э, все- первое слово, которое встречается ч- чаще всего, это полезно. For the conclusion, um, we can say that our customers were satisfied with the virtual service and we promote uh, that always we put our customers as our top priority. Э, э, Кратко ответы. Э, Наше, э, э, наше, наш проект обнаружил, что те, кто создает э, Э, коллекции полностью изолены виртуальным сервисом, который оказывается нашим, нашей библиотекой э, в синхронном и в асинхронном формате. Okay, so thank you for listening. This is our, these my references. Спасибо большое. Вот библиография, пока не будем читать. Um, <laughs> thank you, April. Uh, it was very interesting for us. Uh, thank you. Um, Колеги, передаю слово Тетяні для подальшого модерування. April, е, я хочу сказати щиро дякую. Ви ще раз показали. Thank you very much. You once again showed your е, Наскільки ключовими являються для визначення е, будь-якого міні-дослідження? You show how important for even small minor research ключові слова. the keywords. Е, Тому я ще раз вас закликаю. So once again, I'm calling on you. Е, В чаті представлена лінк на е, анкету, яка допоможе сформувати облака тегів. Uh, in the link, in the, in the chat, there's a link to the uh, uh, reference, to the cloud of references. Е, ми також визначимо з вами, е, це буде міні-дослідження, ми визначимо з вами, які ключові слова е, трендів сучасної університетської бібліотеки в кризовий час. We shall also define the keywords used by librarians under current situation.